Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video Oggi questo è un video aggiornamento in cui volevo dirvi che sul mio canale di musica eh, Sebastiano Serafini Che è il mio canale principale in realtà che faccio da tanti anni È uscito un nuovo music video, ve lo lascio qui Qui o qui? Ve ne lascio un pezzettino e inoltre volevo dirvi che il 31 esce un mio nuovo singolo il nuovo singolo si chiamerà Beyond This World e questa qua in realtà sono io che ricanto una vecchia canzone della mia band il loro primo singolo visto che sono 10 anni dal loro debutto quindi canterò per la prima volta perché io ho sempre fatto tastiera eh, con loro eh, questa, questa canzone facendola in giapponese per augurare comunque buona fortuna ai DNR che adesso hanno una nuova formazione e stanno per tornare più forti che mai quindi non vedo l'ora di vedere cosa faranno nella band io purtroppo non ne faccio parte direttamente però sarò sempre con loro diciamo indirettamente e magari qualche collaborazione magari qualche music video insieme lo facciamo perché comunque con Kira che sarebbe il bassista c'è sempre comunque stata una bella amicizia e rispetto reciproco quindi se può capitare eh, di fare qualche collaborazione tenetevi pronti e quindi vabbè correte a vedervi il video iscrivetevi anche all'altro canale e grazie sempre sempre per vedere vedere questi video l'anno prossimo prometto che mi dedicherò a fare molta molta molta più musica perché comunque è il mio lavoro fare colonne sonore ho detto cavolo devo fare anche delle canzoni con me tra l'altro c'è una canzone che sono felicissimo di poter usare che uscirà nel 2019 che è una canzone che adoro l'ho scritta con tutto il cuore e l'avevo data per un film cinese eh, però per fortuna hanno scelto un'altra delle mie canzoni ma non quella Quindi quella è rimasta... Sapete io quando, quando scrivete una canzone è come dare sempre un pezzo di voi a qualcuno E, e l'ho mandata però quando l'ho mandata ho detto cazzo la volevo per me E poi non l'hanno scelta quindi che bello che potrò far uscire quella canzone Quindi spero davvero che vi piacerà anche se uscirà boh tra un anno... Tra, sarà un annetto uscirà tra tipo estate dell'anno prossimo immagino Però ve lo dico già sarà una canzone che adoro e spero che vi piacerà Sarà proprio legata a questo periodo della mia vita in cui ci sono un sacco di cambiamenti, quindi è una canzone veramente importante per me che spero eh, vi piacerà. Ehm e niente quindi continuate sempre a seguire la mia musica continuate a seguire i miei videolog e grazie sempre davvero eh, per tutto il sostegno e l'amore che mi date perché anche mettere un mi piace anche fare un commento anche scrivermi su telegram ah tra l'altro c'ho il gruppo telegram se volete seguirmi su telegram vi mando l'indirizzo grazie davvero di cuore per, ehm, per tutto perché per me è veramente importante noi ci vediamo al prossimo video Ditemi che cosa ne pensate del music video Another World Falls Down che c'è anche Kumiko e un abbraccione da Seba, ciao!